Oh, ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Nou, het lijkt inmiddels wel herfst qua weer. Al komt er volgende week een hittegolf aan, heb ik gehoord. Dat klinkt een stuk beter dan al die regen en wind die we afgelopen tijd hebben gehad. Maar ehm, als het weer dan zo'n opslaat, heb ik eigenlijk al wel weer stiekem zin in de herfst. En de merken ook, want uh, Catrice heeft al haar nieuwe items uitgebracht. Een limited edition lijn voor het najaar. En die hebben ook echt allemaal van die mooie, ja, van die donkere tinten. Hele warme kleuren zul je dit najaar zien. En ik dacht, goh, laat ik weer eens een eh, oogmake-up look doen. Iemand had erom gevraagd. En het was voor mij zelf eigenlijk ook al een tijdje weer geleden dat ik zowel een product review als een ooglook laat zien. Dus eh, we gaan er vandaag lekker mee aan de slag. En ehm, het paletje dat ik heb gekozen is dit palet van Catrice. Een leuk oogschaduw triootje. Het heet Trio Eyeshadow Deluxe. En het bestaat uit drie verschillende oogschaduws waarvan, ik zal het even laten zien, waarvan één een mooie highlighter, twee een beetje goudkleurige, um, er zit wel iets van metal in, Ehm, een medium oogschaduw. En de derde is echt een donkere tint waarmee je de diepte kunt aanbrengen in je ogen. Of ehm, je ogen een beetje mee kunt omlijnen. Eh, we zullen zien ehm, of het oogschaduwpalet het waard is om te kopen. Hij kostte namelijk 4,90 euro. En ik heb hem nog helemaal niet gebruikt, dus hij is brand nieuw. Super spannend. Dus laten we samen maar aan de gang gaan. Ik zal laten zien of die bevalt, hoe het werkt en of of de kleuren een beetje goed gepigmenteerd zijn. Ik ben benieuwd, jullie ook? Oké, als allereerst, je kunt eigenlijk verschillende kanten opgaan met zo'n trio. Je kunt er maar het witte gebruiken om ehm, heel je ooglid vanaf je wenkbrauw tot aan je wimpers mee in te kleuren. Daarna pas de overige kleuren aan te brengen. Maar je kunt ook de witte gebruiken om te highlighten. En zo zal ik hem deze keer gebruiken. Eh, we beginnen met het aanbrengen van de middelste kleur. En die gaan we aanbrengen op het bewegende ooglid. En daarvoor pak ik een eh, platte brush Zoals deze. Zie je dat? Kijken, eh, ja. <laughs> Gewoon medium eyeshadow brush eigenlijk. En er zit best wel wat glitters in dit palet. Dus ik hoop niet dat het te shiny wordt straks. Maar we zullen zien. En die breng je gewoon aan op je bewegend ooglid. Hij is shiny, maar niet over de top. Voor zoals ik het nu zie. De kleur dekt wel goed. Hij is subtiel, maar je ziet hem wel. En wat we ook gaan doen is de onderkant van ehm, langs je wimpers zeg maar, omlijnen met deze lichte kleur. Zo. En wat we nu doen, ehm, je pakt een brush eh, waar een hoekje in zit. Dat vind ik altijd het fijnst om mee te werken in je arcadeboog. Dus ik heb deze. Ik zal hem even laten zien. Ja. En ehm, dan gaan we de donkerste tint aanbrengen. En we gaan heel secuur werken, want ik weet niet hoe erg die gepigmenteerd is. Dus we wil het niet te dik aanzetten, omdat het misschien anders te heftig wordt. Dus je pakt een klein beetje. En dan breng je dat aan in je ooghoekje, net in je arcadeboog, zeg maar. Zo. Nou, het valt mee. Ik heb hem nu zomaar aangestipt. En nu is het moment dat we hem gaan uitwerken. En dan werk je hem uit, zeg maar, langs je arcadeboog naar binnen toe. Zeg maar, langs deze rand, zeg maar, deze lijn. Oh, en ik zie ook meteen dat hij heel hij is heel warm qua kleur. Hij heeft iets oranje-bruins. Beetje zo dat roestkamelachtige in zich. Het is vrij warm. En dat zou je niet zeggen als je hem in het doosje ziet. Dan lijkt hij veel koeler. Maar hij is wat warmer. Het is wel mooi. Hij is niet super donker zoals jullie zien. Het is eigenlijk nu wel mooi gewoon voor een overdag make-up. En hij blendt gemakkelijk uit. En ik vind dat de eh, de um, ehm, glitter zie iets minder in terugkomen dan in die ehm, middelste kleur. Al als je zo het doosje ziet, lijkt deze echt veel meer, ja, lijken die shimmers echt veel meer naar voren te komen. Dat deze gouden shimmers heeft en deze meer zilveren shimmers. En eh, dat had ik niet verwacht. ik dacht dus dat die donkerste echt heel erg, nou ja, even veel glitters zou hebben, maar het valt mee. Hij is eigenlijk meer mattig, lijkt het zo. Ook even de andere oog doen. Dus je tikt het aan, zeg maar, zo hier in het hoekje. En dan werk je hem uit naar binnen toe. Zo. En dan pak je een eh, smalle brush. En ik heb deze die ik heel erg fijn vind. Even kijken. Deze die heeft ook zo'n hoekje. Een angle. <laughs> tegen. En ehm, daarmee ga je ook de onderkant omlijnen met die donkerste tint. Dus die breng je eigenlijk aan over die medium kleur. Maar dan breng je maar tot de helft aan. Niet helemaal omlijnen. Tot de helft. En je blendt hem zo nodig een beetje uit. Dat hij niet heel sterk is, hoef ik hem niet heel veel uit te blenden. Komt vrij natuurlijk over zo is wel een mooie kleur, maar niet super sterk. Je kunt eventueel even die lijn van hier naar hier laten verlopen. Een beetje zo te blenden. Zo. En wat je nu pakt, je pakt een hele zachte fluffy-achtige brush. Zoals deze, die is echt super zacht. En daarmee gaan we de highlight aanbrengen. En we gaan die highlight blenden met de donkere kleur die we hier hebben aangebracht. En dan pak je dus die lichtste tint, die witte. En die breng je aan onder je wenkbrauw. En die heeft best wel een duidelijke shine. Ik hoop dat het goed te zien is op camera. Zo. En dan pak je zo'n eh, sponsachtig kwastje. Tenminste, ik vind dat altijd het prettigst. Zoals, eh, even zien. Zoals deze. En je hebt ook wit en deze toevallig zwart. En daarmee pak je ook die highlighter. En um, dan breng je hem aan in je ooghoek. In de binnenste ooghoekjes. Aan allebei de kanten. Dan echt net op dat puntje. Zo. heel ietsje. Ik moet zeggen, die wit is niet super sterk, maar het maakt hem wel heel mooi natuurlijk en passend bij de andere kleuren. Ik denk dat als je een iets sterker effect wil hebben, dat je dan nog best wel wat product moet pakken. Dan werk je dat witte ook een beetje uit naar de onderkant, naar je wimpers toe est sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier. Ma... Zo, nu hebben we eigenlijk best wel een hele mooie, um, toch wel natuurlijke oogmake-up gecreëerd. En um, om eventueel nog iets donkerder te maken, kun je nog wat eh, eyeliner aanbrengen. Al vind ik hem zo ook wel heel mooi, moet ik zeggen. Ik stoor mij niet echt aan dat er nu eyeliner mist. Ik vind het gewoon ja, mooie warme tinten. En um, uh, ja, vrij natuurlijk niet te sterk. Maar toch wel aanwezig. Ehm, hoe kan ik het omschrijven? ja, ze zijn niet echt dat je denkt van wow, maar je ziet wel echt de kleurverschillen en je ziet de kleuren heel duidelijk. En ze brengen ook makkelijk op, want soms zijn die die donkerste tinten, die zijn dan echt zo bam in your face. En deze is juist net wat zachter, wat rustiger. En dat brengt heel fijn aan, omdat je zeg maar niet te snel te veel neemt, waardoor het echt veel te veel wordt, veel te zwaar. Dus ik vind dit echt eigenlijk wel een geslaagd palet. Ehm, voor gewoon een wat rustigere make-up look. Echt die herfsttinten, want die warme bruintinten, die spatten er nu echt van af. En die highlighter vind ik ook mooi. Omdat die niet super shiny is. En daar was ik een beetje bang voor dat het allemaal iets te veel zou worden. Maar ehm, als ik het zo zie, dan denk ik, ja, ik vind het een heel mooie eh, palet. En eh, mooie kleuren, zeker voor, de, voor het najaar. En ehm, ik denk dat als je nog een mooie dikke eyeliner tegenaan gooit... En bijvoorbeeld ook wat koolpotlood aan de onderkant. Dat je er dan ook wel een soort van herfstachtige smoky eye van zou kunnen maken. Dus ehm, nou, ik zou zeggen zeker geslaagd. Eh, ik hoop dat jullie het ook leuk vonden en dat jullie iets van hebben opgestoken. Ehm, dit doosje van Catrice is dus de koop bij voor 4,89 euro. Nou, 4,90 euro. En ehm, ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar de paarse variant van deze. Dus als jullie de paarse variant hebben gekocht en jullie hebben hem opgedaan, laat het me dan even weten. Of stuur een fotootje, want daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. En ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.